Hoje, hoje cozinho exclusivo. Uma da mais, como vai estar dentro chegando. Outra coisa, mano. Como é que vai subir? Tipo assim, ó. Meio que vocês têm que. Por exemplo, você sentou aí, tá ligado? Cada um vai ter sua cena de gravar a música, tá ligado? Depois tenta sempre, tipo assim, ó, tá transitando, tá escutando o que você tem na ideia, mas sem presta atenção, é, tá ligado? Tenho meu tiny em one night, nights, always on me. Todo lugar que estou, essa vibe sobe. Não foi fácil, mas hoje nós só andamos. Tudo brilhando, tem gente maior que a corrente te cegando. Passou direto. sério, cai um pé no 50 canabé Levando coisas que nem poderia dizer oh, oh. Outros 15 no meu pé Pisando em lugares que não cabem a você Fazendo esse semana né, Lá nessa blonde Do boca pra jogar com o Dan Tô caçando esse adiante Família, temos certo, vem